שלום לכם, כאן גל מייקרב ודוח החדש היום אני אראה לכם את הטקטורה שלי לכבוד המאה ה-20 סאבים אז יאללה, בואו נראה, בואו נראה אלה החרבות למה החרבות? טוב היה לחץ של חרב אני אתקן את זה זה אמור להיות ככה הנה ככה נראות החרבות. אה, הנה כל הסיכויים. בואו נראה את הסיכויים. ככה נראית הכסת. ככה נראה הפיסינג רוד. ככה נראה כל שיער כלים עליו המים. עם כל הדמות והאור שמה. ככה נראה כתם צורבל. ככה כל האוכל האלה נראה, ככה האינטנט גולדן אפל, ככה הגולדן אפל. ככה כל שר הכלים נראים. ככה כל שר הכלים נראים. הם, ככה, נראית, ככה נראה מים, ככה נראה לבה. ככה נראים כל הארמורים. ככה נראה הפרטיקלס. ככה נראה הנדר. מלא אבל לא קודם איזה מיוחד. ככה נראה השמיים. והנה ככה נראית הסמס. הנה... אמ, ככה נראה, ככה זה נראה. ככה נראה מיינקראפט רגיל. אמ, מה יצא לנו פה עוד להראות? אז אני אהבתי. תראו, האיבד דורי ככה. תראו, הוא בעצמו בהתחלה. בהתחלה, אני אוהב את זה, ככה זה נראה. תסתכלו, הנה. גם ככה נראה העץ מי וזה. אה, ככה נראה הלבבות והכל. הלבבות והאוכל. אמ, הנה פיצה נותנים פה דנר, ככה נראית, ככה זה נראה שאוכלים את זה. אולסום. כדי לחצות את זה כן עם זה, כזה אתם רואים, זה לא צר בהרבה. זה, זה, ايوه the in the car the stone and تغصبني رأيا معتبان كل أي stone the stone the stone أيوه נוצה, נחזיר אותו למקום. בואו נראה אם עכשיו ייפול. זה לא סבבה. אתה מרגיש לא טוב? תראו, כדי לעשות את זה דווקא. נס קליר אפ וכל אלה. ופה אין, פה קליר אפ. קליר. עכשיו תראו, עכשיו הזומבי הזה, זה לא נראה ש... הוא עומד כזה בקצה, הנה הוא והוא. אה, עכשיו כולם עומדים בקצה. באתי גם אני להיות בקליר. שלוש, ארבע, ו... סאסי חדר. לא! אני מת עם כל הזומבים. עמד קנקן. אה... And then it was gone. Hartstein, Charles So Charles, no. Okay. Andreas continuum. La cabeza intelectual que su activó. Animal. וב-140 אני אעשה אם אתם רוצים, תגיעו ל ככה זה נראה סובה, ככה זה נראה הלילה, עם הרבה דברים, ככה זה מתחיל וככה זה נראה בוקר. אם אתם רוצים לדעת מה לא בואו נראה, כאן קטן פלס טיפי ולא כלום. או בעברית סגרו אותי לכאן. פרטיקלס, רדסטון וזה, זה, תראו, זה אמור, רגע, עוד, יוצא לחור, פלס סמון, לזמן למיקום מינוס 240 סולות על מינוס 50 זומבי על המקום הזה שיש לו ארמור, המנהל של הארמור זה מקס הילים, החיים שלו מילים ועוד כמה. יאללה. עכשיו זה אמור לזמן לו גם סטיקי. הופ. נהיות הפרטיקלס. וואלה, נהיות שם הרבה מה לבדוק מה זהו? בואו נעשה עליו דרג. זה לא ארבע ו... Za grube sypie. הייתם דרג. יאללה, הציפית שלי הולך יותר גבוה, אוי. בואי נראה מה נעשה על זה. רצי, אה, סיבניה, אוללי, אוללה. למה לצפות כי הייתי בן צרבן? בוא נבדוק מה זה, בוא לדעת באמת מה הקומנט דוקס הזה. אה, זה כמה, רגע. לא? Um, Universe. Oh, Game On. so, es Survival Up. Also, das Licht hat der Redstone, der Abwurf. Restless Block, Destroyed, ah, Eier. Eier sammelt. Really, wait. No, man, you said. Game On. It's For the creative go home. I think you do later things about it, about the domu parta. Mam nie nosity po klum. The pack of them again. So I need so very creative the do. So I I I I I I creative. אה, נכון, ככה נראה employees. רק שנייה, בואו נחזור המידע, אני רוצה להראות לכם משהו. עכשיו אם אתם נשרפים, נשרפ. תקלו העץ מגיעה עד לכאן. זה משהו טוב, זה לא יוצא לך, אתם סך הכל נושאים נלחמים ב-PVP. היי, למה זה כאן? עכשיו בעצם באמת עובר בפורטל הנדר. מה, וואט? רגע. רגע. אם אני עכשיו באמת אעבור על נדר, אני באמת יכול לעבור על נדר. דיסקונקט. אז בזאת נצא, נתראה בצורה הבאה. ביי ביי.